hacerte nunca. nunca de mí no, tú de mí no, tú de mí no podrás deshacerte nunca. nunca de mí no, tú de mí no, tú de mí no podrás deshacerte nunca. nunca de mí no, de mí no. Nuestra medianoche de los héroes cara de nuevo. en el loco del 6, quiero que hacen tu ex. Que loco como poco, soy feliz supongo. Como los locos somos tan felices que cada vez menos me deben parné de forma de formas en un cielo de sombras Cómo no, vamos a llenar las bocas de pollas grandes En manos de sementales que tienen hambre De vírgenes potables que paren Auténticos héroes de casta indomable Vamos, vamos, vamos Producción a destajo Enganchado los bucles básicos Planeo en las curvas de tu cuerpo, ah. nena Hip hop por toda una vida entera Como el purista que soy Que le den a la ah. nueva era ah. Fórmulas perfectas para no pasar de fecha con cuerpo como el vino de Solera. ¿A qué esperas? di que aquí está el héroe de la medianoche que compite con filosofía. Ayer me ahogaba en la cama con mi inmortalidad musical que quedará intacta, inmovible. Como me introduzco fuertemente de lo que fuese, ya estaba escrito en la historia de grandes fuentes, en círculos poetarios, con madres influyentes. Yo soy el héroe de tu desencaje neuronal, estás fatal, quita para allá. Es la pureza del rap de toda la vida. Quita esa, no me mola nada. La evolución está llegando a la lacra de las pastadas. Y tú de mí no, nah. tú de mí no, tú de mí no podrás deshacerte nunca. Nunca. Tú de mí no, nah. tú de mí no, tú de mí no podrás deshacerte nunca. Nunca. Tú de mí no, nah. tú de mí no, tú de mí no podrás deshacerte nunca. Nunca. tú de mí no, tú de mí no, nah. Nuestra medianoche de los héroes cara de nuevo. Aquí tenéis estilo férreo, no prostituta si con la luna no podéis ganar si de por medio hay derrota nunca venga sube al podio otro hijo de puta más con un trazado irónico el porvenir de las cosechas está fresco hermano y no hay simetría entre tu estilo y el mío el calor de una pluma la textura de mujer alguna escuchas apuntas demasiado alto yo soy empleado raso que lo mueve todo el héroe que luchó por conquistar el mundo tranquilízate sé de lo que vengo y quién soy yo El volcán inteligente que solo escupe cuando quiere Maquinaria técnica en la era prehistórica Vine chocando como un buque contra un dique Parámetros de un bárbaro en decisión magnánime Ey, ey, ey, ey, compañero infatigable Ey, eh, aquí está tu soldadito indomable El minuto de 61 segundos El que duerme con el mundo y se lo folla por el culo Los combates son para cuando estemos solos, baby Medianoche de los héroes, así es como es Creando los truenos con la fuerza de mi laringe Los héroes de siempre, así es como es. me mantengo constante. Producción a destajo.